Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in azwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa syamsib duha wa badrid tujah وعلى آله وأصحابه أهل التقى والنقى والنجاة أما بعد أصحاب الفضلاء para alim Bapak Kiai, Ibu Nyai, para sesepuh ingkang kita takzimi pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya dari TNI dan Polri yang kita hormati sahabat-sahabat Banser utamanya sahabat Banser dari Porong Sidoarjo terima kasih mengantarkan saya sekaligus mengawal saya sampai majelis ini karena banser sini tadi serloknya salah Sohibil Hajah bersama keluarga yang berbahagia Bapak, Ibu, para jamaah yang saya hormati rahimakumullah Monggo kita awali ngaji kanti moco Fatihah. Mugo mugo keluarga kita dulur-dulur kita ingkang nembe diuji sakit enggal-enggal pinaringan saras ingkang nembe susah muga-muga enggal-enggal pinaringan bunga ingkang nembe kangelan muga-muga enggal-enggal pinaringan gampang jamaah ingkang tesih ngoceh dan pinggiri panggung niki Mugi-mugi enggal-enggal pinaringan mingkem. Sing penting kita dongaaken manten kekalih muga-muga sakinah lan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين berikutnya kita dongaaken manten kekalih muga-muga diparingi kerukunan pokok pernikahan itu adalah rukun janji gelem rukun gak bakal keleleran uripe bakal mulya donya akhirate mergo iki janjine Gusti Allah ana thalithu syarikaini malam yahun ahaduhuma ahadahu aku siap dampingi wong loro sing gelem rukun lek kapan nonok wong loro termasuk lanang wedok sak bojone kok gelem rukun tak tulungi tak bantu apa kebutuhane tak cukupi sing penting siji gak nyusahno sijine Nun sewu, kadang ana wong lanang senengane nyusahno sing wedok. Janji teko lunga to omah ngono ku sing dibahas wong wedok ayu. Dek-dek, aku mau nduk pasar ketemu wong wedok ayu. Bener rondo tapi ceh nom. Cara dadi bojoku ngono ya pantas, ya cocok. Tapi ya apa maneh aku wis dadi bojomu. Elek-elek ya wis tak telateni. Wong wedok lah diomongi ngono ya terus gering megap-megap. kaya iwak diobati ana wong wedok omongane halus tapi nggak telati gak njogo perasaane wong lanang wong lanang nang diomongi mas-mas nasibe wong iku gak padha ya mas ya lapor dek lah iya mas dulurku dirabi wong suge misananku dirabi wong suge bebekku mas dirabi wong suge katik ngguanteng lah aku kok tiba oleh sampean Wis rupamu elek, gak gablek duwe pisan. Aku yo gak nelongso, Mas. Aku sadar iki takdirku. Tapi yo dongakno muga-muga aku tabah ngadepi sampean. Wong lanang diomongi ngono terus ndilo mengheningkan cipta. Mangkane kerukunan itu harus didahulukan. Pisan maneh dongakne manten kekalih muga-muga diparingi kerukunan. Rukun niku iso ndadekno barang abot dadi enteng. Rukun niku iso ndadekno sing gak enak malah dadi enak. Bu. Tak baleni rungokno, kula mboten suwe kok mboten suwe. Mangkane rungokno konsentrasi. Rukun iku iso ndadekno barang sing gak enak malah dadi enak. Coba ibu-ibu sampan ten dapur. Endi ana bumbu dapur enak? Gak ana. Bumbu dapur kabeh gak enak. Lombok gak enak. Bawang gak enak. Brambang gak enak. Uyah gak enak. Terasi gak enak. Mangkane gak ana wong gado terasi. Tapi nyatane kok ana sambel enak. Padahal bahan-bahannya teko barang sing gak enak. Loh, gak enak tambah gak enak kok isok dadi enak niku mergo ana kerukunan wong lanang nang dijarno ijen apa anane ya bingung gak uwena nang terus barangnya dililang liling iki tak apakno ya kok polae kaya ngene mosok tak uklek-uklek tak tak tutuki gak uwena wong wedok dibarno ijen apa anane ya gak uwena barangnya dililang liling kita apa no kok ngapa ngop <laughs> mosok tak kebuti ya gak enak enak itu nek digatuk gatuk no mm, bareng digatuk no enak nah iso gatuk no iku syarate kudu rukun Allahumma sholli ala Muhammad lapo kok dikongkon dongak no rukun soale sing isok ndadek no rukun cuma gusti Allah mergo rukun niku gak gampang rukun niku angel ana wong padha pintere nang terus gak rukun wonten mboten eh gak nyaut ana wong padha pintere gak rukun wonten mboten apa mergo kurang pinter mboten ancen rukun niku gak gampang ana wong padha tuwae gak rukun apa mergo kurang tuwa Anjen rukun niku angel. Kanjeng Nabi nate duwe sahabat loro, api-api wong loro, tapi gak rukun. Kanjeng Nabi ya wis berusaha ya apa carane supaya wong loro iki iso rukun, tapi ternyata tetep gak iso rukun. Kanjeng Nabi mikir, Ya apa wis tak rukukno kok sik gak gelem rukun. Padahal Kanjeng Nabi lho iku sing berusaha merukunkan. Sik gak iso rukun. Kanjeng Nabi susah. Akhirnya diarem-arem ambek Gusti Allah. Lau amfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum. Muhammad umpama donya sak isine iku mbok gawe bondo ngerukunno wong sing gak rukun sampai donya iki entek awakmu tetep gak iso ndadekno rukun sing iso ndadekno rukun cuma aku Gusti Allah ancen rukun niku angel mulane kon donga sing iso ngrukukno namung Gusti Allah lho kok donga yo iya ana kekuatan loro Bapak Ibu kaum kuat siji takdir kuat loro dongo kuat takdir niku rencanane Gusti Allah dongo niku janjine Gusti Allah saiki barang loro sing padha kuate lho takdir ambek dongo kira-kira kuatan sing ndi iya padha kuate tapi ternyata Gusti Allah itu sering ngerubah takdire mergo nuruti dongane kawulane Allah sering ngerubah rencanane mergo nuruti penyuwunane kawulane yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab sampai kanjeng Nabi dawuh la yaruddul qada illa du'a ora ana sing iso ngerubah takdir kejaba donga. Lah menungsa donga iki pantes. Soale lha apa? Menungsa iki asline gak iso apa? Ayo nyaut sing melu nyaut tak dongakno rezekine lancar. Hmm, sing gak melu nyaut tak dongakno lek ngising sikile ketekuk. Gak ketekuk yo angel kok. Makane nyaut menungso iku asline gak iso apa apa lan donga iku gandulan nang sing iso rupane Gusti Allah pas menungso iku gak iso terus gandulan nanggone sing iso menungso iki asline gak iso gak iso apa-apa Dadi lek sampean apa-apa kok gak iso iku sampean termasuk wong asli asli gak iso iku asli iso iku coba mulane akeh wong blai gara-gara rumangsa iso terus sembrono akeh wong selamet mergo rumangsa gak iso terus hati-hati gandulan nanggone sing iso yaiku Gusti lek gandulan nang Allah carane ya apa melalui itu Allahumma sholli ala Muhammad eh menungsa iku asline lek gak iso apa-apa tak kei bukti umpama menungso iku iso uang sing uripe paling sehat umure paling dawa iku dokter mergo dokter iku paling ngerti penyakit weruh obate Dah niyo dokter-dokter yak sehat sehat nang umure dawa dawa nyatane mboten sak pinter-pintere dokter iku rata-rata umure ya padha karo sing gak dadi dokter malah kadang ono dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung ono dokter spesialis kulit iku dikene mereksa pasien karo gitar kukur-kukur padahal dokter spesialis kulit dek nih iku bukti lek menungso gak iso ono dokter spesialis matai belek gak waras-waras umpama menungso iku iso uang sing klambine paling apik niku penjahit penjahit iku pinter gawe no klambi uang model-model gawe no klambi uangnya kaya ngono api eh dah nio gawe klambine dewe lak tambah api nyatane enggak Wong penjahit ditambah klambine elek-elek. Beke ana tanggomu penjahit wedok deloken ya apa-apa nggae daster. Wis ngepir karo kalungan meteran klumbrak-klumbruk. Soale klambine sing apik didol. Hmm, umpama menungsa iku iso omah sing paling apik iku omahe tukang. Tukang iki pinter gaweno omah tanggane kok. Njaluk model ya apa iso. dah niyo gae omahe dhewe lak tambah apik. Nyatane rata-rata tukang malah omahe gak dadi-dadi. Gak kober garap omahe dhewe. Halo. Ibu umpama menungso iku iso anak sing paling pinter iku anake guru. Guru iso minterno anake wong liya. Dah niyo anake dhewe ya tambah pinter-pinter. Nyatane kadang anaknya guru ya gak patek pinter malah ono anaknya guru untuk sekolah ini peringkatnya sejumlah muridnya hmm. umpama menungso iku iso anak yang paling kuat paling gagah anaknya tentara anaknya polisi nontok bapak ini kaya ngono gagah tapi apa iya ta anake tentara polisi gua gagaga enggak kadang anake polisi cacingen ngono ku ya lah mergo kula sampean iki gak iso mangkane lapo ae dikongkon gandulan nang sing iso ngajak nang sing iso apa-apa aja digarap dhewe Enggak iso kok digarap dhewe. Malah rusak. Sehingga kula sampean diwuruki Kanjeng Nabi kate lapo ae dikongkon maca bismillah. Iku ngajak Gusti Allah. Kate ngaji yo bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji engsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ini cirine wong mukmin nek kate lapo ae mesti maca bismillah terus donga. Kate lunga metu teko omah yo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula la quwata illa billah. Numpak kendaraan bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. mapan turu yo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni wada'tu jambi. Lek sampean yo bismika Allahumma ahya ya. Kate mlebu toilet, kate mlebu WC yo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil makhbuthil sinnati minasyaitonir rajim. Kate kumpul bojo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kok diguyung? Kumpule ku kate mangan bareng. nih angger krungu kumpul bojo terus pikirane ngono kok. Kate mangan bareng. Kok ya Allah ya Allah Saman kate nuturi anak ya aja lali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibu tak ngomong rungokno. Engko sak nakal-nakale anakmu, nakale anakmu kalah karo hidayah hidayahe Gusti. Duwe bojo ndobablek ya ngono, Bu. Lek kate nuturi aja lali maca bismillah. Mosok sampean garap dhewe yo. Ngajak Allah. Bojomu lungguhno jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya aku tak ngomong enak. Sak kaku kakune bojomu lemes-lemes. Lapo-lapo ku musyawarah, Mas. Aja sak karepe dhewe. Masih aku ku ya duwe pendapat, sampean duwe pendapat. Lek dimusyawarah nolak enak. Engko bojomu lak, "Ya ya aku salah sepurane." Ngono. Lah wong kene enggak modele gak ngajak Gusti Allah digarap dhewe. Wong lanang sek tas teko langsung dicamah. Gane bismillah. Ya ngono ku wong lanang sak karepe dhewe. Lah wong wedok duwe usul gak tau digawe tapi lek pendapate dekne kudu digawe. Wong rumah tangga ya gak ngono, mestine ayo musyawarah pene aku wong itu nggo kalah-kalahan terus ngono. Ya enggak padha wae jenenge musyawarah kok. terus sampean ki yo ngono mangan nek gak enak yo moh tapi lengeke duwe aku gak tau nang akeh winginane ngekeki piro 500.000 sampe saiki dikong ning wet-wet mosok saulan kok 500.000 yo ndi cukup saiki opo-opo ku regane mundak lek gak percaya coba sampean nggone pasar ngene iki oleh opo lek 500.000 gak gawe bloncot, tok engko ganjajane anak yo duwe iki gawe bayari sekolah yo duwe iki aku nek ngumetno terus yo opo gak kira waras bojomu moco apa bis lah nek ndok bab lagi nemen yo tambahi Fatihah nawakal bengi jam 10 sik tas teko gelodak enten ana mlebu omah sret totok ngarepmu nang merem sing khusuk A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahman. Walabbu. Melek bojomu wis gak ono nyen. Ya nduk njaba rokokan dhek. Cak. Apa? Mrene aku kate ngomong, "Mah, aku sing ngerti kate disuwuk." Mangkane ya wis cukup dikelompokno nduk bismillah ae. Bismillah ae. kate nuturi bojo kok leren tawasul ila hadrotin Nabil mustofa Rasulillah. Eh, tambah melayu bojomu wedi ditahlili kok. Bismillah, nggih. Nggih. Eleng-eleng niku. Eh saiki manten kekalih manten anyar termasuk manten-manten kawak. Kewabeng karepe padha. Kula ambek sampeyan iki karepe padha. Cita-citane padha. Padha kabeh termasuk iki Cak Yani sak boloe iki. Iki termasuk wong lemu bareng iki. Allah. Lek gelek kelambi susah. Jahit nggih Gus nggih. Masyaallah nggih. Ngene kadang enggak ketepaan bojone cilik ngono kadang-kadang. Alhamdulillah nek padha lemune sehat Gus. Kula nate Gus resepsi niku Gus. Nate kula resepsi undangannya yang wakil. Mantene niku gak imbang. Sing lanang ya kaya iki modele. kawedi lawem. Lah sing wedoki cilik ndik gepeng sisan. Wong-wong sing teko ndok kono ki meneng kabeh. Aku sampe kaget kok. Lah kok tibake wong-wong ido mbaten. Hm. Iku kok mantene wedok nang mati ngono. Sing lanang koyok ngono nah sing wedok cilik gepeng. Tibake isuk-isuk ditiliki yo biasa, gak gak mati yo yo. Melakune yo gak mau obat mabit yo enggak yo, yo biasa. Ancen ngono ku kena disetel kok. setelan setelane iso. Pokoke ngene. Kula sampean iki karepe padha, kabeh padha karepe. Janji waras lho ya. Karepe mesti padha. Gak akeh, mek loro. Siji pengen disenengi Allah. Pengen dicintai Allah, pengen diridani Allah. Loro pengen ayam tentrem bahagia wes wes gak usah aneh-aneh kepinginan loro ya kan. lo siji disenengi Allah uang itu nek disenangi Allah gak kira ino gak kira remeh mesti mulia mergo Gusti Allah seneng uang itu lek disenangi, karo Gusti Allah Dungo sak dungo ya dituruti, njaluk sak njaluk dikei. Mergo seneng Allah. Ibadah titik lo dianggap akeh, diterima ya ambek Gusti Allah. Mergo Gusti Allah seneng. Al qalil minal mahbub kathirun. Barang titik lek teko nggone kekasih sing disenengi, rasane akeh. Titik lek teko nggone sing disenengi, krasa akeh. Kula nate cerita, ana arek lanang seneng nang arek wedok sing wedok jenenge Sulastri hmm, hmm, ya apa-apa sing dibahas ya Sulastri ketemu kanca sing diomongno ya Sulastri lapo ae ketok-ketoken Sulastri sampai turu lho. ipen-ipenen anjene seneng lah siji ketemu ambek Sulastri terus Sulastri ngomong Mas lapo dek aku duwe permen sampe narep ta ngarep dikei permen sitok tok masya Allah saweneng sangking senenge permen sitok saulan gak entek lek didilat terus disaine didilat disaine soalnya permen riwayat gak iso tuku permen dewe ta yo iso pira regane permen masih tuku 10 kilo sak intal yo iso Tapi permen sak donya gak ono sing kaya iki. Iki spesial, iki istimewa, iki permen merek Sulastri. Lho sama niku lek wis seneng temen nang Allah, dikai rezeki titik lho rasane luar biasa, istimewa. Gak ndelok peparinge, tapi ndelok sing maringi. Walaupun titik rasane koyok permene Allah nek wis seneng nang kula sampean, masih ibadahi kula sampean mek titik diterima ambek Gusti Allah. Nah, mulane muga-muga kabeh disenengi Allah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan cintanya Allah. Mesti sampean penasaran, di mana letak cintanya Allah? Ternyata gak adoh Bapak Ibu. Cintane Allah itu parek ambek sampean, gak adoh. Nanti nggone nanggone wong tuwa Allah fi ridhal walidain ridane Allah cintane Gusti Allah iku nggone nang wong tuwa mangkane sapa ae janji sok nyenengno wong tuwa mulyakno wong tuwa mesti enak uripe sak anak turune sebalike sapa ae janji nyusahno wong tuwa ngelarakno wong tuwa bakal sengsara uripe sak anak turune. Mergo wong tua iki nggon ridane Allah. Wong tua iku nggon cintane Gusti. Iki nek cara cara akal ya cocok, Bu. Kula sampean ki asale teko Gusti. Nyaut kula sampean ki asale teko Gusti. Didekek nang donya dalane lewat wong tua Ngene apa nggih? Kabeh lewat wong tua Dok ini ono ta uang sing moro-moro ceblok gedabuk teko langit. Ta meletek teko watu. Lah ana kabeh lewat wong tua. Lah saiki kula sampean wis nduk donya lek kepingin iso sambung nang Allah kudu lewat dalane yaiku wong tua, Lek gak lewat dalan wong tua gak kiro iso tutuk Gusti Allah. Wong tua iku dalan. Nah, jenenge dalan buah apik buaya lek kudu diliwati lek kepengin tutuk nggon. Kudu diliwati lek pengen tutuk tujuan. pengen tutup nggon, pengen tekan tujuan, gak gelem lewat dalane, sakit duging gen apa mboten? Oh, gak iso. Aku lo pengen tutup kene. Ya tetep liwat dalane, Mas yo dalane dusel-dusel nduk kene wong wedok-wedok. Sampai ana sing nyetoti barang. Iku lho kodhong kuning iku lho nyetoti aku mau. Ambek kodhong pink iku. Wah aku pengen toto enggon yo tetep tak lewati masih yo dalane sesek-sesek tak karu-karuan. Le aku gak gelem lewat dalan yo gak iso toto enggon. Makanya masih dalane gak enak, repot, tetep tak lewati. Soalnya aku pengen oleh Oleh gak ngerti karepku John DCI ta. Pengen oleh ganjaran, pengen oleh tambahan dulur sak akeh. Kok duwe pikiranmu? lah wong tua iku dalan mbuh wong tua iku apik mbuh wong tua iku gak pati apik mbuh wong tua iku nyenengno mbuh wong tua iku jengkelno aja dipikir apik ana terus iku dalanmu Allahumma sholli ala Muhammad lah saiki ku akeh anak sing akrab karo kancane tapi gak pati akrab karo wong tuane no akeh termasuk sing ngomong iku Ake anak lho. Apik karo kanca-kancane, tapi gak gelem apik karo wong tuane. <laughs> Ngono ojo kepengin ojo kepengin enak uripe. Soale wong tuwa iku dalan. Lah kula sering ngomong, Sa'lawase anak gak ngira iso bales butine wong tua gak ngira iso. Gak ngira iso. Wong tua ngramut anake sing diarep-arep uripe anak. Lah nek anak ngramut wong tuane kan mek karo ngenteni matine. Aja atik guyu ancen yo ngono temen. Jasane wong tua nang anak gak kaitung. Ancene gak kena dihitung, gak kena diukur. Saman katanya nyetorno jeneng ta. Wis ana ndungone kene lapor dek disetorno. Wis ero aku jenenge mantan, Sing lanang Adi Kurniawan, sing wedok Ayu Miladia. Nggih, wis gak apa-apa Sohibul Hajah ne wis cetho. Yang penting didongakno. Halo. Halo. Diterusno mboten? Wis, aja atik ngurusi wong iku. Yes. Mbayari apa gak melu duwe gawe kok. Wong statuse sinoman pragat ae kok. Pon ngene. Saman yo ngono kepengin dadi sponsor ya aneh-aneh. Wah, wong serius ngaji kok ada diganggu model ngono iku barang. Iki mbakas nerangno wong tuwa soalnya Eh. Hoi. Sak lawase anak gak kira iso bales butine wong tua. Senenge wong tua nang anak iku sak klopo. Senenge anak nang wong tua mek sak upo. Sak gede-gedene upo, gak kira ngalahno klopo walaupun klopone kecentet. Makane lek apa maneh wong tua wedok, Masya Allah. Gak ada cinta di dunia ini semurni cinta ibu ke anaknya setulus dan seikhlas cinta ibu ke anaknya mulane ono lagune kasih ibu kepada beta ini diganti kasih bapak gak payu lagune tak terhingga sepanjang terus ya hanya tak harap Betul itu. Ibu ke anak itu hanya memberi, memberi dan memberi. Sama sekali nggak harap pemberiannya itu kembali. ke harap harap balasan nggak ono ibu harap harap balasan dengan anak itu. Enggak kira ono. Ngekei, ngekei, ngekei, arah harap harap balesan. Lah nek ibu dikai karo anak, ibu mesti mbales nunggone anak, luwe gede, luwe akeh. Contoh paling cetha wayah riyoyo itu anaknya merantau nang Surabaya nang Jakarta terus mudik pulang kampung karena nyambang ibu eh paling-paling gak apa gula rong kilo minyak goreng rong kilo ambek roti kaleng sing tanggung iku esek gele wis dibuka dicukuk wafer karo duit rong atau sewu diwadahi amplop tapi anak pitu digawa kabeh engko tekan omah ibu eh gula rong kilo, minyak goreng rong kilo, <clears throat> ambek roti kaleng tanggung sing wis bukaan niku mau, ambek amplopan rong atus sewu dikekno, ngono ku ibu nih, Masya Allah, leh di dikorok no ayam, kono sate, kono buah macem-macem gak karu karuan bareng anake balik putu hmm, putune pitu disangoni satu sewu satu sewu satu sewu petong atus padahal modalnya mek rong atus ini batik lima atus misalnya ngono yo kate balik mobil kebek bagasine. Kabeh digawa. Beras sak ketane digawa. Klopo sak degane digawa. Petik sak kandange lho digawa. Ngisik kamote blesekno, blesekno, blesekno mencep mencep. Bareng anake wis muleh, ibune lenger-lenger. Alhamdulillah rampoke wis minggat. Ojate guyu kelakuanmu yo ngono iku. Mangkane dongane ibu nang anak iku tanpa hijab, enggak ada penghalangnya. Ampuh mandi cospleng. Hati-hati Bu, ndonga sak ndonga ten anak aja sampai ndongakno elek. Allahumma sholli ala Muhammad. Dongane ibu nang anake iku luwe mandi timbang dongane wali sewu. Sampean kelilingo Indonesia sowan nenggone wali oleh sewu kabeh jaluk ana donga mandi-mandi kabeh iku dongane wali tapi sek kalah ampuh karo dongane ibu sampean nah saiki akeh wong sing kuwalik senengane ziarah wali tapi gak tahu ziarah ibu e dhewe wakeh tiap ulan ziarah ya wali lima, wali pitu, wali songo tapi ibu ne dewe lo gak tahu di Lek lesek urip soano silaturahim soan yuwon pendongo lewes mati paranono kuburane ziarot dongakno terus sampean yang jaluk pendongo loh masa ibu wis mati iso dongakno anak sing sek urip iso uang no alam barzah iku iso dongakno wong sing sek nang donya tapi gak iso dongakno awa edewe wis ditutup donga kanggo awake dhewe wis gak iso. Tapi lek ndongakno keluargane sing sik nang donya iso. Tak baleni rungokno kupingmu. Wong ning alam barzah, ning alam kubur iku iso donga, ndongakno sing sik nang donya. Cuma dekne gak iso donga kanggo awake dhewe wisan. Mulane Kanjeng Nabi merintah sampean lek liwat kuburan dikongkon uluk salam gini apa nggih Assalamualaikum daro kaumin mukminin. Tak assalamualaikum ya ahlal kubur. Saman biasane lak ngono. Iku umpama kok e mayite iku gak krungu. e gak iso ndonga, gak kira dikongkon nuluk salam. Wong diuluki salam mesti jawab waalaikumussalam, Lah salam iku ndongakno. Saya gak cetha. Woi, Makane sampean lek ana sapa wae sing nerangno, wong lek wis mati nang kubur entek wis gak ana critane lapor wis gak kena diapak-apakno. Mas yo disedakoi, didongakno, dikhatamno Quran percuma, aja rungokno. Hoi. Aja percaya langgone ngono-ngono iku. Wong iku ngopine kurang adoh. Iki keluarga sampean sing ning alam barzah, weruh sak polahmu lho weruh. Cuma sampean gak weruh sing ndok kono. Ana tangono iku sing kono weruh kok kene gak weruh. Sampean ancen gak weruh keluarga sampean sing wis ning alam barzah, tapi keluarga sampean sing sing ning alam barzah weruh sampean. Kok bingung sama? Kaya sampean nonton TV lho. Sampean weruh wong sing ndok njero TV, tapi wong sing ndok njero TV gak weruh sampean. Ngene kok bingung. Mungkin ini ayu-ayu kok rada oon ya modelnya. ngenyek apa yang diterangkan no duwe nek paham ini ini ini ini enggak melongo hei dongane wali sewu sek kalah ampuh karo dongane ibu niki akeh wong sing kualik kok keliru pol senengane ziarah wali apik jenengan ziarah wali niku. Wali piro ae apik jenengan ziarah wali, tapi aja lali. Ziarah nang wong tuwa. Soale ya, sampean ziarah aja kok terima wali songo, wali sangang juta. Tapi sampean gak gelem ziarah nang wong tuwa sampean dhewe percuma. Nguwak ziarahmu. Wali-wali sing mbok ziarahi gak geduga nrimo dapuramu. Dari wali-wali lapo kon demek-demek rene aku mblenek nyawang raimu balik wong tuamu ziarah dhisik baru nang aku aku moh aku nrimo kapan bapakmu ibumu pakmu makmu gak kon ziarahi kon demek-demek rene percuma gak sudi aku nrimo aku oleh bocoran ngono gak ngandel tak antem isisan iki no. petentengan ngaji krono rungokno eh sing kulino ziarah wali apik nih tapi aja lali wong tuane ya diziarahi sama no, tiap minggu ziarah wali songo tapi nek bapakmu ibumu gak tau mbok ziarahi muspro percuma Muka-muka paham Pantes lek dongane ibu iku mandi. Soalnya jasane ibu nang anak luar biasa. Eh Bapak, sorry Pak, sorry. Kita sama-sama laki-laki harus mengakui, Pak. Wong lanang nang anak cuma opo sih? Tanam saham tok lho. wes mari ngono gak ngurus. kewabeh ibu nggih napa nggih? Sing meteng ibu. Sangang wulan ponjol Mundak suwe, mundak gede, mundak abot. Nang gak kena diselehno. Iya kok kena diselehno. Tepak masak kora mbak mbambah selehno engko mari centelno meneh. Gak kena. Nek wis gede ngono kok gaya melumah sesek, gaya mereng ampek, gaya mengkurep remek. Melaku gak iso jejek Ya Allah, wong lanang gak kira sanggup kan meteng. Ayo coba latihan meteng-metengan sing lanang-lanang. Ayo, golek oklopo tabal yang talek no wetengmu sangang wulan aja dicopot. Akhirnya kuat. ojo guyang guyu wong lanang. Wong itu rekoso mendeh, mendeh itu akibat dari pola petingkringanmu itu. Andaikan dirimu nggak pola petingkringan, tidak akan membuat derita sua istrimu mendeh-mendeh. Nah, betul yang jolak jaluk. Belum lagi melahirkan taruhannya nyawa Masya wong melahirno ki lawara, sewu loro ngelompok dadi siji. Taruhan antara hidup dan mati. Larane padha karo kulit dikelontok teko daging warasan, keringat, air mata, darah campur jadi satu. Peten dengan nek ngeden. Uh, uh, Aku ya durung tahu mana sih An. tapi kan weruh ukurane lek loro loh gak loro ya apa pikiran ta melebune telung gram metu dadi petang kilo lawar apa mana bayine gede kaya iki dah setelah melahirkan apa tugas ibu selesai? Belum. Nanti anak nangis, anak rewel, ibu yang me mengeneng-enengkan. Wis meneng sing penting paham. Umek kae kok. ngeneng ya apa bahasa Indonesia nih? Helah, helah mendiamkan je. Mendiamkan ki ngeneng nyaprut lho mendiamkan, gak wawuh, gak ditakoni. kok ngeneng eneng kok Kau nak bahasa Indonesia nih mengeneng-enengkan. Oh jadi bantah, ini aku mikir sesuai. suwe. Terus dengerin anak pipis ngengek ibu pula yang me menyawii. Bapak gak kira ngurus wong lanang. mengerti ngerti pipis ini wong lanang ya no pinggire. itu ya celok-celok bojone kok. Ilo, anakmu pipis iki cawe cawi Leh ngomong lo gak enak. Anakmu pipis kok iso anakmu wong iku hasil sini wong loro. Wong lanange gak tepak wong lanang. Nanti maaf. Anak ha apa jenenge lapar. Luwe lo. Anak lapar, ibu yang me, mendulang. Me, me, apa jenenge? Menyuapi aku gak seneng kata-kata suap. Indonesia hancur gara-gara kakean suap. Makanya aku moh kayak kata-kata suap menyuap, moh, mendulang. Melotek, melotek. Ah, dan meloloh ya. Hmm. Selesai tugas ibu belum. Anak haus, ngelak. Ibu pula yang me memendili. Mengempengi loh. Dan mengemii. Bapak wae bapak gak metu ayo mas yo disedot gak desel gak kira metu ayo cobaan sedoten gak desel paling nyemek nyemok abang ngono tok ayo wong lanang kata bantah gak ono apa-apa nih jasane wong lanang nang anak yuk insyaallah Allahumma sholli ala Muhammad belum ngelek anaknya lorong anak cilik nang loro awak panas ya Allah ibu ini gendong ket mulai isu sampai tengah wengi telaten sabar ikhlas anak digendong sampai dipok-pok bokong ini ya Allah itu sayang hmm, anak mama sakit hmm, hmm, anak mama sakitnya anti kudang-kudang anak ganteng anak ganteng padahal anak ireng korengen anak ganteng anak ganteng itu ibu ayo coba bapak anak loro awak panas gendong 15 menit sempal pundak ada anak rewel mancal mancal terus gak meneng gak meneng tak banting sisan Wong lanang ku prinsipe elek, anak dibanteng mati, gawe meneh <laughs> ngono jare. Mulane aku ket biyen gak tau tertarik ambek wong lanang aku. Apa maneh model wong ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah terus. Eh. Sama nek rumangsa gak melu nyangoni ojo cerewet. Umek kae. kari ngrungokno kok iki mau aku aja diterno karo banser teko porong matur suwun sahabat banser sing teko porong ngeterno aku tutuk kene banser kene jemput keliru lah aku wis tutuk kene lho dhek ngenteni nduk pom bensin jere nanti ten SPBU jere wis wis aku wis tutuk kono lho tutuk kono Eh kok gak ono bansere balas iki ndi iki aku ngono. Lah kok nyegat nggone SPBU kono. Ono maneh sebagian ngelumpuk nduk kono. Nang warunge rondo. Oh niku ngawal kiai nang ngawal rondo. <laughs> Kok iso Pon pon pon, saiki ngene. Yo yo wis yo. Wis muga-muga kabeh disenengi Gusti Allah. Nomor loro, kepingin uripe ayem tentrem bahagia. Anjane ayem iku wajib. Wajib hukum. Susah iku dosa. Gusti Allah lek pesen nak ngono, la takhaf wa la tahzan. Aja wedi, aja susah. Dikongkon ayem. Ayem iku enak, ayem iku riba. Ayem iku lega. Al ayem iku syukur. Ayem iku sehat. makanya akeh wong awet sehat mergo atine lah susah susah iku gak ridho susah iku gak trimo susah iku dosa susah iku ngersula susah iku lara makanya akeh wong lara-laron mergo atine dikongkon ayem kula sama nurip iki urip sepisan nduk donya lapo susah aja susah makanya bener kok buat apa susah buat apa susah-susah itu Nah, aku bener lagu cocok tuh. Di sini senang, di sana, di mana-mana. Bener lagu ini. Cocok. Nuh, nanti bangannya lagu. Saya mau nyanyi nang anakmu, saya bayi. Pok ami ami, belalan kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam mimik susu. bojok. Iku lagu bojok, bayi sak donya ku ya siang mimik susu, malam mimik susu, siang malam mimik susu. Lah nek siang makan nasi, malam neritik nggaleki susu ku. Iku bayi umur 55. Lagu apa ngono? Nek iki tepak lagu ini di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ancene urip nang donya karo Gusti Allah dikokon seneng. Uang iku nek uripe seneng sampai mati tetap seneng. Loh, lah gak percaya to? Masak gitu. Uang iku lek urip kulino seneng, matine mati seneng. lek uripe kulino susah mati nih mati susah aku ngene gak ngawur ngomong ono dasare kanjeng nabi sing nyodohno ya mutun nas ala ma'asyu wong iku sok matine tergantung kebiasaan kebiasaane nalika urip kulinane nali urip lek uripe kulino apik matine mati api lek uripe kulino elek matine mati lek uripe kulino seneng mati matine mati mesem guyu nek lanang ketok ganteng lek wedok ketok ayu senyum Lek uripe kulino susah, nih mati susah. makanya ono tuh mayit mencoreng jenggoreng, metot nih nyaprut nyaprut. Modelnya kaya gak patek setuju pateni. <laughs> iki nyuwi mak kate tiru wong iki. <laughs> Ya yo iso tiru Gus, tapi yang murah. ngene pola model ngene iki yo gak gampang wis menengo menengo menengo kare ngrungokno lho iku lha apa mergo uripe kulino susah matine mati susah ana mayat ngono iku ini balesan soalnya sampean biasa ndadekno kaku Mengkene saiki diganti sampeyan sing kaku. Eh rungokno. Eh, eh. Dikongkon ayem gak oleh. Susah. Wes, wes. Lah saiki sak lawase menungso gak bakal iso ayem janji kebojok untuk gue petang perkara sama nojo sampai kebojok petang perkara iki lek kepengen ayam tentrem bahagia dunia akhirat mm -hmm. iki resep kanggo manten anyar termasuk manten-manten kawak saklawase menungso gak ngira ayem muripe gak kira tentrem bahagia janji sek kebocok nanggone petang perkara apa wae ringkes-ringkes mawon ya ya enggak aku ki noto omongan Bu waktune kari sakmene iki cukup tagak no petang perkara ngono lho wong kene gorong krungu ya lek saiki hitungane per menit ngene mestala ojo ganggu aku rungokno he, eh, pertama talabul ghina fi kasratil amwal wal ghina fil qanaah rata-rata wong desa apa to iki ponggeng nggih wong ponggeng ya menengo to menengo rata-rata wong ponggeng iki kepengin sugih ngene apa nggih hmm, nemen kok nemen Ada ono wong ngomong, "Eh melarat ya wes, gak apa-apa." Tambah henteng, gak akan pikiran. Ngono asline wis suwe lek kepengin sugih cuma gak keturutan. Ya ngempet tok. Ngempet. Kabeh pengen sugih, tapi akeh sing salah paham. Rumangsane wong pungging, sugih iku lek duwite akeh, donyane akeh. Salah. Sugih iku neriman. Sampean kapan atine neriman, mulai saat itu sama dadi wong sugih. Walaupun duitnya titik, donyane titik, tapi hatinya neriman. Iku soge. Sebalik eh duitnya waket donyane sak pirang tapi hatinya gerangsang, rumong so kurang, melarat. Iku. Wes tang nguyu Ayo nang lu gue leh mari nguyu. Ini peruh yang ketoro kok. Lho kula niku ngaji niku tak awasi kabeh ambe aku makane ana sing ngemiki bareng ngono aku ya ro. <laughs> Iku arek iki. Cuma mau gak tak omongno. Kuwatir bayake gurung mari mara dicetot ngene ya saken. Jarno seles mari baru tak omongno. Lho ngene iki tujuane lha kepengen weruh ukurane jamaah aku paham tak gurung ngono lho nek kira-kira gurung paham oh berarti perlu diulang keterangane makane diperhatekno kabeh sampe tutuk guring guringe tak perhatekno ambek aku nang kite gak ketokno tak ketok iki kok karo kukur-kukur bokong bareng ngono kok ya weruh aku lek kira-kira jamaah wis paham dilanjut keterangane ngono lho wis wis wis wis sampean kapan riman sogeh ame nah wong iku rata-rata lak nganggepe sogeh iku lek duitnya akeh, donyane akeh salah. Ngene ya. Rezekine Allah sing dikekno sampean iku lagi titik. Akean sing gorong dikekno. Rungokno. Iki lho iki lho. Kate ngemiki sisan. Iki lho lek pengen ngemi iki lho. Iki lho mik ana iki lho. Halo. Rezekine Allah sing dikena sampean iku sik titik sian. Luwe akeh sing gorong dikena. Soale rezekine Allah sing dikena sampean iku sik contoh uji coba. Sampeyan iku dikeki contoh. Iki lho. Lek sampean kok seneng cocok diterusno ambek Gusti Allah, ditambahi. Tapi lek sampean gak seneng, gak cocok, dilereni ambek Gusti Allah. Makanya Allah dawuh la in syakartum la azidannakum. Lek awakmu tak kei rezeki kok seneng, cocok, tak tambahi, tak terusno. Tapi wala in kafartum inna adabi lasyadid. Awakmu tak kei rezeki kok gak seneng, gak cocok, tak lereni wong gak seneng, gak cocok. Bu. Bu. Sama numpamane gak no jajan anak, terus anak sama niku seneng nang cocok ngono. Seneng, cocok ngono. Saman gak nemenin apa mboten? Nggih, wong cocok, seneng. Terus sampean gawe jajan anak, terus anak gak seneng di ora tarik, gak cocok. Saman gak nemelih apa mboten? Mboten. Gusti Allah yang ngono. Saman dikai jajan rezeki ya Gusti Allah. Kok saman seneng cocok? Gak neneh ya Allah, tambahi terus. Makane ojo lali, saman nek nopo rezeki ojo atik nonton akeh titike. titik yang wes wong contoh kok. Contoh kan gak kudu akeh. Bakul genteng, bakul genteng, nawakno dagangane nggawa contoh, genteng siji loro cukup. Mosok nawakno contoh nggawa contoh kok telung truk digawa kabeh. Sama nang ngomong oh, cocok ya Allah nek oleh rezeki. Alhamdulillah ya Allah cocok kula seneng ngono kuwi ditambahi ambek Gusti Allah. Lah sama oleh rezeki kok lah kok ngene gak cocok blas. Lho kok mau sak mene. gak cocok blas. Dilereni ambek Gusti Allah. Paham? Paham? Lagi aku takon jawab sing banter. Bu, sampean oleh bojo sing saiki dadi bojomu iku cocok napa mboten? Nah, Heeh. Lah nek cocok, lek cocok aja meneng omongno. Pak cuwacak. Engko lak ditambahi sampean. Ya, Ojo lali, engkau bengi dimulai. Pak, cocok. Lah nek sampean enggak hmm, cocok blas. Apa tiwas loro, enggak cocok blas. Leren no. Paham tak gak sih ini? Hei, Ojo lali nek di, nek nopo rezeki ngomong Nah, terus cok Nomor siji riman wes, nomor loro kasih suwe kok. Mboh. Nomor loro. tolabur roha, fi kasratil amal. Warrohah fil iqtisad. Rata-rata wong iki kepengin uripe enteng, kepengin enak ngene apa nggih? Seneng di urip abot karo urip enteng? Nah, wong punggengi agak yang salah paham. Rumang sani urip enteng iku lek penggawaiane akeh, kesibukane akeh, bisnisnya akeh. Ana wong ngomong ngono ku, duwe sawah sak hektar Neng ngomong, "Hmm, ngene iki cara duwe sawah 5 hektar ya enteng uripe." Enteng uripe nek duwe sawah 5 hektar. kari ngitung panenane padahal iku salah dikira sawah tambah hombo uripe tambah henteng salah sawah tambah hombo uripe tambah abot tontonan wong sing sawahe ombo-ombo nanti garap dhewe raine sampe kaya galengan ngono Ini gak perkara sawah hombo. Mangkel yang wis wonge. Iku keliru eh sepurane. Enteng enak iku sedengan. Sama nurip lapo ae antek sedengan, enteng uripmu, enak uripmu. Kadang ana wong duwe sapi loro. Hmm. Ngene iki cara duwe ingon-ingon sapi 15 yo enteng uripe. Seneng. Hmm. duwe sapi 15 temen, tambah abot. Tonton tanggamu be ana. Eh, ngingu sapi nang sampe 20 bareng gantengan sapine timbang wonge. Eh. Ya eh, apa isu wis ngedusi sapine. Wonge dhewe kurang adus. Enteng apane yo tambah abot. Saman lek pengen urip enteng enak uripo sedengan. Nah, iki kan sampean nek kurang ngajine nonton YouTube YouTube. YouTube kula niku Anza Channel. Anza ku singkatane Anwar Zahid. Gak usah promosi wis laris iki. Niki gak promosi, gelek tambahan. Eh sampean keliru tau sampean ngrungokno ngajine Anwar Zahid ceramah Anwar Zahid te tapi teko channel liya. Hmm, hmm, hmm. Ya teko channel dhewe lah. Lah iku engko lek ana hasile titik-titik kena gaya arek yatim ngono lho Bu. Lek kadang channel liya gak pamit sak karepe dhewe dige bisnis digelekno duwe. Nek niate intisarul ilmi sih gak apa-apa. Dapak kadang-kadang dielingno tambah ngamuk-ngamuk. Piye karepe? Nyolong. Nah, lek channel kula sing anu niku Anza. Anza iku katane Anwar Zahid. Anza channel KH Anwar Zahid. Jangan lupa subscribe, like and share. Bagikan, bagikan, bagikan. Nggih? Eh, makasih yang udah subscribe, yang belum kajian nih wis tak gorong. Tak gasak dereng. mangkane saiki gak payu sampean perkara gorong <laughs> eh engko subscribe insyaallah tambah laris engko nggih menengo menengo sing duwe HP ya wis tekan ndi iki mau sampe laling oh sukrep ya sukrep sukrep he he he, lek kepengin urip enteng enak sedengan mesti enteng mesti ayem bu Saman lek eh, teko resepsi nekani acara kemantenan ireng-ireng kemanten yo nggawe yo klambi sing apik Bu. Tapi yo sedengan. Aja kok terus kodong nyeleh, sandal nyeleh. Gak iso ayem sampean nek sembarang-barang silian. Liane dong guyu nu sampean yo meneng. Terus ditakoni kancane, "Lapo sih Mbak kok meneng ae? Ya apa wong sandale dinteni wonge?" Lho ngono kula sampean ya wedi kalah ambek sapa? Kok mbok rewangi nyeleh-nyeleh lho. Kate ngalahno sapa? Kate nyeleh-nyeleh bareng. Sedengan ae urip iku lek sedengan enteng enak. Ngapunten duwe gawe sedengan ditontok ukurane. Kaya iki, Pak. Sinten? Pak Siono sedengan duwe gawe. Ya ngene iki, sedengan gawe pengajian. Terus karo solawatan. sewet dengan ambek ngenteni penceramai teko soalnya rodok dalu yo kon ngisi wong iki sik ngono sedengan ngono lho ya ana selawatane ana ngajine ambek ngenteni iki sedengan lho maksudnya coba misale digawe duang dutan terus nekano artis sing larang-larang ngono iku Hmm, gak sedengan blas. <clears throat> Iki lho kaca iso pecah, tanduran iso rusak kabeh. Ngene apa mboten? Lah nek gak ana critane, jamaah pengajian kok ngerusak gak ana. Mosok ana mulai ngaji terus omahe wong dihantemi watu. Eh, sedengan. Gak duwe gawe barang zaman bu mantu bu nyunatno yo sing sedengan bu ngapunten yo ono wong soge duwe gawe neng gayane koyok wong melarat yo ketok medite ono wong melarat duwe gawe neng gayane koyok wong soge hmm, mari duwe gawe yo gering. megap megap enggak kena dijak omong ya apa cak sing bawah akeh tak cak aja atek kaken congkem tak tapuk ngono aja atek mbahas iku gak kena dibahas wis tekor tekor soale gak gelem sedengan ngongoh ngoh itu nang kate lapo ngono paham rungokno ya ana sepurane ya ana wong melarat besanan karo wong Sugih, iku yo gak dosa Ya gak apa-apa ya gak apa-apa cuma suwe-suwe yo ngempet wong melarat tapi besanan ambek wong sugih ngempet suwe-suwe soale omongane gak padha bahasane lo seje Wong sing sugih iku bahasane ya toko, pabrik, perusahaan, mobil keluaran terbaru, ATM, ngono nang. Lah sing melarati bakasane ya gembili. Ganyong, bote, telo, godong luntas. Dadi gak iso nyambung. Gak nyambung. Mulane kadang ana wong lungguh jejer sak besane nang gak iso omong. Padahal lu jejer karo besan nih lo gak iso ngomong. Mergo alame beda. Sing siji alam taros itu alam nasroh. Ngono ya sing dianggepan enak duwe besan soge. Enak apane? Duwe besan soge tambah nyonyor sampean. Wong sampean kate dolen anggone besan gak iso mlebu omahe. Ngaduk ngancir nduk ngarepe gerbang. Kelontang-kelontang kelontang malah dijuguki kerek sampean. kate mlebu omahe besane ngesot-ngesot. Gak enak, enak sing sedengan, imbang. Diutangi opo, gak kira. Saman kepengin ta besanan ambek wong sugih? Allah Allah Allah Allah tambah cepet mati sampean. Ngenes kok. Diomongi kok. Mulane sampean lek wong biasa ya aja atik besanan karo kiai. alame lo beda. Alammu alam gaib ngono. Wong kiai ku bahasane ya ilmu fikih, tauhid, akhlak, kitab, tafsir. Bahasanmu cowek ulek-ulek. Sotel eros. Embo. Wong apa-apa dikongkon sedengane, sing lanang-lanang ya, sing gurung rabi kaya ngene-ngene iki ya. sing gorong sing gorong iko barang sing gorong rabi iki rungokno sing gorong rabi arek-arek lanang jomblo jomblo jomblo sama nek kepengen rabi rabi yo ngelek arek wedok sing sampan senengi sapa tapi yo ngoco dhisik rupamu iku nomor piro ngono lho ana arek lanang Joko rupane elek sing dipingini ku ngrabi wong wedok sing wayu. Ngono ku sakjane ya gak popo apa ya Cuma ya megelno sing ngeterno nglamar. Balak-balik ditolak, balak-balik ditolak. Adik bapakne arek wedok rodok pinter omong. Dek aku sakjane duwe mantu awakmu ya gak popo Dek. Cuma sepurane hitungane gak cocok. Padahal asline ya gak ngono, rupamu ya medeni wong ngono asline. Yuk. Nah, terus mulane rungokno to. Iki asli. Aku tahu maca keterangan nduk ngene kitab ada dunya wa din ana keterangan ngene. Wong lanang rupane elek, nang rabi wong wedok wayu, iku hukume makruh. Lapo kok makro? Soale ganggu lingkungan. Ambek ngerusak pemandangan. Yo ya terus ngaget-ngageti wong barang ngono, akeh sing kaget. Nduk, kok wis totok kene, Nduk? Nggih, Bule. Lah karo sapa? Kale bojoku kula. Lah bojomu ndi? Niki, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kok nemu ngoningan kaya ngene? Oleh ndi ngene iki? Kong waget. Terus wong-wonge lek ndongakno ya gak patek apik. Dongane wong-wonge malah elek. Hm, iku sing lanang mati aku ya gelem genteni ngono. winginane wis lara nemen kok gak sida mati. <laughs> Le, hiduplah sederhana. Al iqtisad. Wong iku lek apa-apa sedengan enteng uripe. Ayem matine, wis. Nomor ngundang dhewe. Sapa ngomong larang iku? Sembarangan ngomong. pengen murah ya iki ngono kok yo cek rada kuru ngono lho cek rada kuru soale cidek ngono Emang kelak ya wis wonge. <laughs> Bola dhewe. ngene iki tak sponsorno cek lari sampean Gus. Ngono. Mangkane dene gak kelem mudun aku ngerti cek viral karo, karep. <laughs> Eh, bagian dari promone Dene yang ngene iku. Wes eh, aku tak jejeri Anwar Zahid cek kato terkenal ngono. Ya karek ngajine sama enak tak gak enak yo rame lene gak enak yo pisan kapok sing ngundang. Alhamdulillah limang red no keren. <laughs> Tapi ya tipis-tipis. Tidak sekandel wonge. Menengok ya, menengok ya, menengok ya. Yes. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor telu. mau lah wis suwe to ngaji ambek wong iki Hah Sapa ngomong bayarane akeh kono Akeh titik e tergantung kualitas wong kok Meneng wis rungono Iki kok gregetno to wong kene Ngene iki lho sing garai Anwar Zahid ngangen nih. Ngene. Alhamdulillah. Ternyata kamu nggak pindah ke lain hati. Alhamdulillah. Aku gak kudu nyeponsor no mahabaten. Paling nek joget ya mek ngene. Tontonan Yani lek joget amek iso ya mek ngene ngene tok iku nyanyi tak bal-balan tonton videonya nyanyi lho juga tak ngena ngene sepak takraw tak nyanyi ngono Tapi ngono-ngono biyen ya yang diundang nang Hongkong. Soalnya arek Hongkong ini gak ngerti kualitas. gayae gawe komunitas payung selawat. Payunge tapi ciut cuwilik. Wes wes wes wes. Ya ngene iki ya tak sponsorno neh. Gus Yani, Bu, ngene kula niku gayane ngeten. Dadi lek nyponsorno dulur-dulur ya tak payoki ngene iki. Alhamdulillah, seweneng deh. Eh, wes, wes, tekan di mau. Telu, wis to meneng telu-telu. Ya Allah, aku sakjane yang nggawa sponsor, nggawa sarung. Cuma nggone mau mobilnya kayak iso melebur ini, sarungnya mangga. Ya kaya sing tak gawe gitu Bu. An Anwar jahit itu sarungnya mangga. Ya, enggak harus mahal, tapi kan elegan. Jangan lihat sarungnya, lihatlah isinya. Ya. Jadi ini Mobil mobil arah arah ini kena apa ning kono ya? Oh di sini. Oh paling. Oh kulam mboten semerap, ya cok ngomong lek mboten semerep. Gregetno pisan niku. Eh, pokoknya lek pengen enak sedengan. Duh, i jam rolas lebih. Nomor telu. Ya Allah. Nomor telu, nomor telu. Loh, ngene iki malah ngombe sik, ngombe sik. Pon sing nomor 3 sakniki nggih. Talabun ni'mah fil ladzat wan ni'mah fis sihah. Wong kabeh pengen uripe nikmat. Nggih napa nggih? Nah, tapi akeh sing keliru. rumangsane nikmati nggone nang kemewahan, kemewahan, kemewahan, kemewahan, kemewahan, kemewahan, kemewahan, kemewahan. Rumangsane. Eh, Bu. Rata-rata wong pungging lak ngono pikirane. Hmm. Turu enak nang spring bed. Terus mari ngono mangan enak nang restoran. Salah. Enak iku nggone nang awak sehat. Ngono lho. Aja kok turu nang spring bed. Awake apan sehat. Nang galengan lho iso keturun. Pakmu nanti kok gak mulai-mulai nang sawah, titik enak, bareng titik lah kok melungker, ngeloni pacul. Awake sehat, duk galengan sawah lho isok keturun. Allahumma salli ala Muhammad. Mulane yang penting sehat gitu Bu Hmm, sehat warang. Coba Bapak-bapak sepurane, sama misalnya dua bojo, om oh, mayu kemrusuke, boy aduh aduhai, imut ya yahud bahenel, menel-menel semak, kembelenak, kemontok, mentek-mentek, molek, kinyis-kinyis, mingis-mingis, mentong-mentong, moblong-moblong, bahenel, denok-denok, debleng. Tapi kering-keringan, ayo coba. Dikeloni neng kumat mengine. Ngik, ngik, wis dhek aku turun jaba ae. Lapo Mas, ngeloni awakmu bodoh karo ngeloni traktor ngono. Lah iya. Mergo gak sehat. Bu. Saman duwe pucung guanteng gagah gede dukur kaya iki. Tapi nang gering-geringen yo. Diobat abitno meneng. Dioncat acitno bareng nang merem gak ana sing obah apa-apane. Iki urip ta mati iki. Tak oncat acitno kok meneng ngono. Sedih sampean. Mulane muga-muga sehat kabeh. Lah saiki rungokno to. Sing garakno wong gak sehat. Woi. Sing garakno wong gak sehat. Sumbere penyakit iku ana telu. Aku tahu diomongi dokter iki. Oh nggih, sarung mangga gorene. Eh ketak ketak bagine. Yang yang beruntung. Apa yang terdepan? Kak karepku to. Nggih, salam mriki, salam mriki nggih, matur suwun. Ah, ngene matur suwun. Ini Yani mesti mikir sponsor iku, sponsor iku. Ya iya, endorse. Eh, Dene gak payu endorse apa? Eh, seneng Zaman yo ya pengen endorse, Gus. Nggih, kula padosne Gus tak usulne kok. Meneng kok meneng kok. Nek iki pantes endorse kapal keruk. Merek apa ngono? Eh. Wis to meneng. Eh. Ngomong apa aku mau sampe lali. Sumbernya penyakit iki ana telu, Bapak Ibu. Siji. Iya Fiesta iki mereke variasine mangga, jenisnya akeh. Empekmu elek no sarungmu. Mahabatan rakwat bayari ta. Nuko no sarung kok elek Ganti mangga. Eh rungokno. Siji penyakit mergo turunan. Jenenge genetik. Loro penyakit mergo keliru mangan jenenge alergi. Telu penyakit mergo pikiran. Ini telu sumber penyakit. Penyakit mergo turunan itu diteliti dokter 10%. persen. Penyakit sing mergo turunan. Nah, penyakit mergo keliru mangan itu 15%. persen. Penyakit mergo pikiran itu puluh persen. Oke. Akeh. yang kan, oke wong gering gak mergo turunan, gak mergo salah mangan, tapi mergo pikiran. Uang itu lek kakean pikiran, sarape kaku. kok kaya orang ngandel ngono ya tak omong nek wong tua mbiyen ngarani ususe kaku terus cepet mati makanya wong biyen nek pesen nduk ojo ngakok no usus nduk cepet mati mulane ibu-ibu lek sampean bojone pengen awet urip ojo dikakok no ususe kakok no yang wes liane Mbok, kok saya dijelas nopo kuwi jare mikir apane sing tak kakokno jare sing penting aja ususe lagi diteliti wong sak donya wong lanang ambek wong wedok iku rata-rata luwe cepet mati wong lanang mulane nduk ndi jumlah duda karo jumlah rondo luwe akeh No, no. Bapak-bapak sampean siap rodok gampang mati, Pak ya. Iki sebabnya ngene, ekonomi saiki ku tambah meningkat. Lah wong iku lek ekonomi meningkat, kekarepane ya tambah, kepinginane tambah akeh. Jadi aku takon, wong lanang ambek wong wedok kepinginane akeh ndi? Banter, akeh di. Wong lanang ambek wong wedok kekarepane akeh ndi? Akeh wong wedok. Wong lanang duwe kopiah siji, cukup. Wong wedok duwe godhong siji, Lho ya, wong lanang duwe sandal siji, cukup. Wong wedok duwe sandal siji? naikku. Lah terus wong lanang iku seneng mikir gak pati seneng ngomong. Lek wong wedok seneng omong gak pati seneng mikir. Nek wong lanang gak pati seneng ngomong tapi seneng mikir, lali lek kakean mikir iku rak, garakno cepet mati. Tapi lek kakean ngomong biasa gak apa-apa. Gak ono wong cepet mati gara-gara kakean ngomong iki, kan. Lah kok umpama kakean ngomong garakno cepet mati, guru-guru TK wis mati dewi-dewi. Guru PAUD bareng niku. Iya, iya, heeh. Sing garakno cepet mati itu kakan pikiran. Nah, iki wong lanang, lek wong wedok kan omong. Ah wong wedok ya dijak lunga bojone mbok nandi. Weruh omah apik, gak iso mingkem. Mesti ngomong, Mas, omah iku apik ya Mas ya? Iya. Apik ya Mas ya? Iya. Ngono ku bangun tak tukulan Mas. Bangun kok. Lah sampean isok ta Mas bangun? ga isok, ya tukang. Lah sampean kok gak nyeluk tukang? ah ono tukang nganggur. Lek jawab wong lanang yo tas tapi pikirane ngenes. Terus mikir. Ya. Wong wedok kok ngomong ngono. Wong wedok anjen dijak dolen nek gone family sing rodok soge, weruh meja kursi nang apik. Gak kira meneng, demak-demek karo ngomong. Mas, kursi apik Mas yo. Yo. Ngene iki teko ndi Mas yo? Tuku kok. Saman weruh gone Mas, weruh ngono kok gak weruh. Lah sampean kok gak tuku Mas, gak seneng karo modele. Lek jawab tas, tastes tapi pikirane ngenes. Lah wong lanang iku sering salah paham. Dikira wong wedok ngomong ngono ku dikira kepingin, padahal mboten nggih Bu nggih. Mboten. Yo mau pengen roh ceritane ngono ae wong wedok. Asline yo gak pingin gak njaluk kok eno, gak. Pengen roh kabare kok. Tunggale wong wedok ndok pasar, weruh klambi apik, jilbab apik tur demak, demek mek ngomong apik, ngono ku kaine halus, gak kepingin gak ngono to. Ya pengin roh critane tok. Lah mboten njaluk ditukokno to Bu nggih? Mboten, tapi wong lanang sering salah paham. Rumangsane pingin terus njaluk ditukokno. Wong lanang mikir terus ususe kaku, meneng terus mati. Mulane sampean niku ojo sering gawe pikirane wong lanang, Bu. Wong lanang lek nih cepet es, Ya Allah, ya Allah. es, Terus yang terakhir. Eh. Iya. Moga-moga sehat. Ini nomor papat tolak rizqa fis sama eh talabur rizqa fil ard <clears throat> war waris fis sama. Rata-rata wong niku pengen kathah rezekine. Nah akeh sing salah paham dikira rezeki iku nggone nang bumi, lan geleki sampe tutup bumi ndi ae. Pengen gelek rezeki. Iya. Sampai tutup luar negeri. Rumangsane rezeki iku nang bumi, padahal rezeki iku nggone nang kok iso terop rezeki ku nggone nang langit maksudnya rezeki ku wis diatur karo Gusti Allah nah, termasuk yang beruntung dapat rezeki hadiah sarung mangga saya tak pilih ya sing dia uh, eh, bentar bentar saya sing rondo ngajung sing rondo dia Ya nek iso sing rada enom nek iso. Mboten sik kula paringne sinten ya. Meneng. Yani pengen. Ayo, ya sik gak apa-apa Gus Yani, Gus Yani, Gus Yani dulu. Gus Yani dulu. Ini kenang-kenangan. Gus Yani. Iki kanca lawas. Kanca lawas masyaallah. Awet enom. Sarunge pancet. Sarungnya pancet. Jare sarungnya pancet jare. Eh saya saya mik mik mik mik mik. Ini, subhanallah. Ini vokal yang yeah. yang juga vokal gawe. Enak Gus kabar Gus sehat Gus. Ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah saya. Masa pandemi ini pray Gus. Total ya. Total. <laughs> Sering gagal. Allah ya Karim. Bon, insya Allah matur ngeten tambah sehat Gus. Mahabatan, amin, amin, mahabbatan amin. ini persoalannya berapa? Gangsal ya. Gangsal nggih. Pas niki. <laughs> Berbahagialah personel Mahabaten punya pimpinan pinter ngemis. Promosi ya. Nih gini, Bapak ini profesional, mulai hmm. dulu sampai sekarang okay. tetap mendampingi Mas Yani, luar biasa. Bagian micet ya. Gak ini tili pentil. Iku oleh pentil piro ae. Profesional subhanallah luar biasa. <clears throat> Ini grupnya beliau namanya Mahabaten. Dulu wah sempat viral. Dulu. kita kalah. Mboten insyaallah mari ngene munggah maneh. Munggah pentas. Ya. Munggah. Bukan arwahnya ini. Gentayangan iki. Ya. Oke Mas Yani Mas Insya Allah, Insya Allah, mahabaten berkah. Terus semangat solawatan, sholawatan, terus istiqomah menebarkan solawat, sholawat, menebarkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur suwun Mas Yani, Mas suwun nggih. Matur suwun sekedar sarungnya mangga. Mangga. Mas matur suwun Sarung mangga, sarung sarang burung. <laughs> eh, tak kayak duit, tak kayak duit. Dhe, soalé nyponsorno. Nggih. Koncoe pira koncoe? 5 nggih. Nggih, 5 ya. Mosok tak paringi 5. Lumayan. Kan 5, angkane 5 pas kan. Cocok, Yai. Mau kok coba ngomong koncoe 100 ya, tak kei 100. Allah, yang ngomong koncoe limo. kayak jimat. amin kayak Cek laris mari Rio Yohan ya ini. Nggih. Setunggal. Matur Kale. Kalih. Matur Tiga. Matur suwun. Sekawan. Barakallah. gangsal. Alhamdulillah. Kayak jimat telen dompetmu. Gitu, dompet lo ya. Insyaallah laris mari ini tangga Ini soalnya mari tak dongan nih. Amin. Kepingin tak? Yes. Ini saya ngarep, saya ngarep. Bismillahirrahmanirrahim. Raleh maju, raleh. Raleh munggah. Ah, ayo. Ah, itu bismillah, wes barokah. Bon. Kurang. Bismillahirrahmanirrahim. lo sing kene lo sing kene saya Muga-muga barokah kulo boten boten niat pamer Allah mergo nek bagi siji-siji selak gak mungkin barangnya mek titik. muga barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ampun. Kak. Kak karepku aku rapa ingin kok. Pon. Nggih, terus Ibu ngapunten, ngapunten sing pundi ya? Ya tak paringi sarung, tak paringi sarung sing kene. Hah? Jenengan dereng lenggah? Bae, bae, monggo Mbah, nggih, mriki Mbah. Nggih. Niki, niki insyaallah rondo Mbah nggih. Bapake kapundhut. Bapake kapundhut Mbah, sampun dangu. Pinten tahun? Yugane tasih alit kok, Masya Allah ikhlasnya. Oh mboten mboten mboten prengkelan ngono. Eh, eh tak paringi Mbah pun. Yesus. Menengo. Catus, Mbah. Kowe nek pengen entuk bojomu patenono sik. Nggih, niki mangke diaturke diparingke sinten putrane? Nggih, niki kula sarung mangga. Niki minyak goreng niki pun murah kok. Biasanya kula leh maringi kula kan damel kula kan damel tumbas minyak goreng. Niki rencananya damel tumbas nopo. <laughs> Mboten mboten. Nggih matur suwun, matur suwun. Udah oh, jajan putune nggih. Matur suwun Ibu nggih. Dongake kula ke sehat nggih. Heeh, matur suwun, matur suwun Bu. Nggih, matur suwun. Nggih, kula didongake nggih. Heeh, mm -mm, matur suwun nggih. Rondo nom wedi aku. Sapa maneh ki ya? Aku pengen ngekei sing kene, cuma ya sing dia. Ya? rondo sing rondo ayo sing rondo ae rondo iya menengo to menengo sampean wajahnya kurang melasok saya ketewu monggo wis to menengo to menengo nggih bu matur suwun dalemnya pun tibu Oh dilanggu tebing nggih. Mriki sing ngeterne sinten? Dalam? Rombongan pickup. Tapi mboten bayar toh, Bayar pinten? Pinten bayarnya? sepuluh ribuan. Masya Allah, subhanallah perjuangannya. Tak tambahi, tak tambahi. Komik seket, ya satu. Kok, sing rong puluh damel damel bayar pickup. Hmm, matur suwun. Nggih, sarunge mangga ngomong. Sarunge mangga. Nah, matur suwun. Nggih. Nggih, sami-sami, eh. Kari loro. Tak paringne Guse. Damel kenang-kenangan, Gus. Kersane emot dateng kula. Matur suwun, Gus nggih. Matur suwun. Matur suwun dongane Gus pasti pakai ini pasti barokah <laughs> Mbak Yai tambah sehat allah ma amin podo lari sih <laughs> aslinya targetnya yang buri dewe gitu sementing barokah Gus laris nek ora barokah tambah nyonyor nggih ya gak usah kok sangune donga Antun setunggal. Banser. Banser kacamataan sing awal aku. Eh. Matur suwun Mas. Eh nggih. Ya Allah, banser iki masyaallah. Iki warunge mesti wakeh mesti. Maksudnya meneng to? Warunge mesti wakeh, soalnya warung siji bon pindah, <laughs> warung siji pindah. ktp ini biro ktp ini Limo tinggal no warung kene, tinggal warung kono, tinggal warung kono. ya matur suwun, Mas. ya, Pun berkah. Banser ki ikhlas ke arep-arep sangu. Mas Banser. Ono ono. Niki jenenge pondok gulo. Sabilun Najah. Anda pesantren. Ono Gus ya, Gus. Ono ya? Ono. Ngawur ya, gak ono. Matur suwun nggih. Aja aja dibuka rahasia. Tutuk omah lagi buka barokah. Pun kurang eh. Pun matur suwun pangapunten sangat nggih. Pangapunten sangat kersane. Soale pun dangu pun dalu nek mboten dikemas model kaya ngeten niki ya mboseni. <coughs> Pangapunten matur suwun panjenengan sedaya ikhlas nderek ngaji sesarengan. Kula Guse menawi wonten lepate dateng jenengan dalam cara menyampaikan dakwah, dalam memberikan wawasan ataupun sikap yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita dongakne Pak Siono sekeluarga hajatnya dikabulnya Allah tebih saking sedaya alangan putra kekalih ingkang dipun nikahaken mugi-mugi pinaringan barokah Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya لي ولوالدي amin ya rabbal alamin alamin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك اللهم لهذا العرس وزوجته عمرهما وارزقهما يا الله واجمع بينهما على خير اللهم اجعل بينهما مودة ورحمة وسكينة ووفقهما لطاعتك وطاعة رسولك وارزقهما ذرية طيبة اللهم أصلح ذات بينهما مع الأعمال وألف بين قلوبهما مع الإيمان وأكثر أولادهما مع الصالحين ولا تجعل بينهما فتنة وفرقة وخصومة وعداوة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته